di belakang Pak Presiden banyak sekali bisikan-bisikan yang tentu saja kalau salah membisiknya bisa berbahaya karena ini negara saudara-saudara baik ya eh, yang lain ya yang lain mungkin saya ingin menyampaikan kepada anda bahwa kemarin ada diskusi tentang PDAM ya meskipun hari ini PDAM sedang uh, ulang tahun ya kita ucapkan selamat ulang tahun PDAM kemarin juga ada uh, ya ini diskusi yang kita bebas satu halaman diskusi ya mahal tapi desalinasi air laut tetap layak apa desalinasi desalinasi itu penyulingan air asin menjadi